assalomu alaykum adhamboy akamizning obunachilari aziz yurtdoshlar bugun reklamaga keldim oldiga hmm. aziz obunachilar hop belimobil moshin yangi qayerdan olib kelish kerak bo'lsa yo aeroportga kelib kutib turgan bo'lsangiz ham где то ellik minut qirq minutda yetib boradigan moshina moshin superlik olti aziz obunachilar shu ekrandagi nomerlarga telefon qilaveringizlar Kolacı Barıç'a Akşam Akanımızın abunatçıları da Sıhtiyarla artık koyalımız Aa, telefon o... numarı da müracaat için ayıtıp koyun. telefon numarımız plus 7. 900 633 82 96 numarımızda telefon kılabiliriniz. Whatsapp'lar var mı? Whatsapp, ima hem masçılıp 24 saat taksi marka azabını açılır. Deli mobilden tür türüge alıp bağırıp yasha xizmat qilamiz aziz obunachilar gazini bossam bitta bitta laykni bosib qo'yingizlar bo'ldi rahmat kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yingizlar aziz yurtdoshlar gapi yasha yangi keluvchi aka ukalar bo'lsa registratsiya bo'lsa ham qilyapmiz chesti bazadan chiqadi yuz protsent birovni allab yo birov anavi yo'q bemalol qo'ng'iroq qilaveringizlar shu ushbu ekrandagi sakson ikki to'qson olti nomerlarimizga mashinani ko'rsatsa bo'laveradi haqiqatdan ham mashina просто супер mani ko'ryapsizlar taksi bob mashina mana o'zlaringiz ko'ryapsizlar постоянно mana yil xizmatida mana aeroportdan mana bugun aeroportdan ikki marta odam olib tashlab o'zimni ham mana shu yerda солнечногорскdan olib kelib mana новопетровскga olib kelib qo'ydi mashina super mana ko'ryapsizlar birinchi yerda подвал ha yana sog' bo'lingizlar omon bo'lingizlar kelayotgan hayit hayit bayramlaringiz bilan Yeah. Mm.